بوحدي بقيت صلاة جابي كاتب فين الله كلشي في بالي ما نسيش بلايص فين كنا كندورو بوحدي بقيت صلاة كتابي كاتب فين الله كلشي في بالي ما نسيش بلايص فين كنا كندورو في بالي كلمة واحدة قاع ما كتقال من عصبة فشي على حلفاش ما تقال نوقف دمي كل نهار وكتزاد بخاطر جيت حدايا بغات تبان قلبي ضرني كاع ما مشيتي من بالي انا يعني باغي نقول صافي صافي غير انساني اسمع لي مايكرو وقطار شادي ليالي مقاتل كل نهار باش نجيب دويم ديالي او oh نو راسي باقي عاقلنا نعم، خلوني كلو غير انا وخيالي في باب تناقي اللون بالي غير دويم كاع مغاش اللون yeah قام غاوز الله واقع قشحف ظلام اللي مشيت ان شاء الله ربي غادي يقرب كاع اللي كان بين رافع المدينة مساوس واخا كاع ما بغيت اما شي الخاطر اللي شارنا كان ما باغي هادشي وحدي بقيت صلاة جابي كاتب فين الله كلشي في بالي ما نسيش بلايص فين كنا كندورو وحدي بقيت صلاة كتابي كاتب فين الله كلشي في بالي ما نسيش بلايص فين كنا كندورو الثقة هادي خاي ولا شحال من بلان طرا قدامي وباقي كنسلاك لا في بيت اللاك وشي حياة وغنسلاف اللي شفنا في الدنيا موحل غاي تعاود تماك انا من الصدام الليش حياتي كلها بشنط باقي خابق في الويل واخا قلتي كنبغيك بيبي بليف بالي دابا غير لاقا نطيب اللي غندوز وغنخليك ايامي بحال البحر ماج وكتجري صحابي خابطني منديرش ثقتها في الظلام وغابط ليا بوحدي بقيت صولو جابي كاتب فين الله كوجي في بالي ما ننسيش بلايص فين كنا كندورو بوحدي بقيت صولو جابي كاتب فين الله كوجي في بالي ما ننسيش بلايص فين كنا كندورو